どうも、白目、ムクです。サブ4サブ。コメントをしていただき、チャンネル登録もしていただくと、こちらもお返しいたします。ただし、アダルトな動画、暴力的な動画、その他、私が不適合だと判断したチャンネルに関しては、お返しできませんので、